Ya, yeah, Assalamualaikum semua Hari ni aku nak buat unboxing Hari tu aku masuk kontes Dan aku menang dapat laptop Laptop Android Tapi aku tak buka lagi ha, Laptop ni aku dapat masa Jumat itu Tak sempat nak unbox Sebab ada kerja semua Ada event bagai Tak ada masa hari ni aku ada masa nak unbox Kita tengok apa rupa laptop Android ni Power tak power ha, Aku menang peraduan ni Cing Yeah Alhamdulillah rezeki memang tak silap alamat lah sebab alamat yang dihantar ni memang alamat rumah aku <laughs> ok sekarang aku nak unbox Bismillahirrahmanirrahim yeah teng teng teng teng teng teng teng teng teng Ya ada bubble wrap Aku buka dulu bubble wrap tablet Positivo BGH tablet Y1010 Y1010 lah ingatkan Y suku <laughs> Positivo BGH tablet Y1010 bukan Y suku eh Wisuki ke apa bukan berat juga lah tablet ni tapi ni menu dia bagai macam biasa lah belakang dia macam biasa lah main China kita try buka sama tak bentuk luar dengan dalam 이야 땅따낭 땅따낭 오 kecil lah memang lah tablet aku tak pernah pakai tablet sebelum ni tak tahu macam mana positivo BGH dia bagi ni tablet micro USB bagi power plug user guide nah tu je memang simple simple oh ni ada kamera agaknya kamera FaceTime ke tan tarang. Okey, bayar, bayar, bayar. Ya. Besar tak tangan aku je. Ha. Ada pun jack. HDMI cable, USB. Ha, ni aku tak tahu apa. Speaker.